бародару як эълонро мехоҳам ба сами шумо расонам ки як бародари тоҷики худмо компанияи авиапарвоз дорад билетҳои ба тамоми самтҳо ҳастанд бо нархҳои арзон дастрас чи аз русия ба тоҷикистон чи аз тоҷикистон ба русия ва дигар давлатҳо ҳам доранд метавонед ки ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед билетҳои худро ба таври онлайнӣ дастрас кунед албатта аз номи канали колхозобро тв гӯед ба шумо тавҳиқот дода мешавад ҳатман занг занед ассалому алайкум подписчикои колхозобо тв бачаҳо имрӯз 1 январ барфа бинед чи хел барф борида дар колхозобод оҳияи ҷалоддин балхӣ айдина бегаи барф зад зад қариб 20 сантиметр барф шидагӣ ранги россия бориши дар бар ҳамхи майда майда бо боридесай я парки колхозобод хнык қариб даҳ градус хныкай барфа бидем бачао бар барф номе бора мега ина барф тамошо кунем чӣ кашидаи барф зимистонам хишду шидина наборед наборед яке боред бо вавшем аҷоибот шид ассалому алайкум ҳамватанони азиз ман юсупова ситора оладор соҳиби се фарзанд айни ҳол серебрини директори компания фаберлик шудаам бисёре аз шумо мумкин маро мешиносед ҳамаи шумо занҳои хонашин занҳое ки ба пулу ба кор ниёз дорем ба командаи худам даъват мекунам айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания фаберлигро мебинед ки бениҳоят босифат буда ва нархи дастрас дорад шумо метавонед зиндагии худро беҳтару хубтар кунед дар компания фаберлиг кор карда соҳиби мошин ва хонаи нағз шавед марҳамат дар ватсап нависед ҳамаашро сода карда мефаҳмонем чӣ кор кардан дар кор омӯзишашу номнавис шуданаш ҳамааш бепул боқӣ дар амони аллоҳи меҳрубон бошед худо ёру мададгори ҳар яки мову шумо از طرف بازار نزگره مسی باشه یه چاره ها اصول خانه ای پره ماشینو بازور بازور گشیسته боғи фарҳанги фароғатӣ боғи калхозобода ҳозир як пара рафта бо дара медем тамошо мекунем ҳаво гарени хушубшидаги шамол қатъиян амуд барф азад 10 градус хунукай. Азе таксуи пива завод Ворошлобуд бери. Ай пеш шаҳр гузашта, рафта тамошо карда мери. Дар маркухи парк. Ҳамма ҷо сабз сафед парк дагӣ. این فراتا سموسه خونه اکر یونوس هم اوچودت اسفال در خوک شد بیده برخواب شدیسه ماشین رو نالش پر گفته telefona. Ekina buzur bacho. Çoraha. یه تاکسی و کلیسون خوش رو بوده اینجا تاکسی پیوه زود بالش رو بود ya, magazinga assalomu alaykum qanday bachchalar yaxshimisizlar charchab yuribsizlarmi hamma zakoniymi zo'rmisizlar mı? gap yo'q Boşuna yeli yeli rastlaşlar. ҷои хунсангир ина баҷо заказ куда будем бозори шамсулло нарасид شمسلو نرئیس حالا بده تماشا میکنیم درون پارک Вот это да a alaikum. la üstün şöyle arkadaşlar. Darulik Park, чизе ҷаҳон оператор наворбардори касби студияи ҷаҳон ака ёқуб Hey, hey, hey, hey, hey. ҳама игрушка таи барф намонда хулас бачаҳо хуш омадед ба канали калхозобод тв подписатка лайка фаромӯш накунед бачаҳо саломат бошед сарваланд бошед